ya nara bunara be bai diri diri wai ina nasa ira be mana mano tonga mana mino stutile yo Oh, oh, people.